Good morning, sì, uh, qui <laughs> diciamo in realtà è pomeriggio, sono le 4 praticamente, meno 10, ma troppo non sono riuscito a fare reporto un po' di mattina perché mi sono svegliato un po' tardi, ma va bene, quindi direi più buon pomeriggio che <laughs> buongiorno, uh, mister, master, maestro o semplicemente oh, semplicemente David. Lynch, it's uh, April 3, 2022 and it's uh, Sunday here in Naples. A clear afternoon, very still right now, clear, clear afternoon, very still right now. <laughs> Uh, 51 shoe Fahrenheit around 11, um, 12 Celsius and this means that uh, isn't that day really, really, really, really soft like in these days and this period ma comunque grazie a questa atmosfera comunque per me è soft, non, se, non, fa un po' più freddo ma in realtà non lo è, rispetto alla media per me non lo è, Uh, per quanto riguarda il video sui pensieri, come al solito, nel caso vi interessa, lo faccio sempre separato da questo, quindi occhio. Ani. Anyway, I see and you all just see from the window. Absolutely, today we have, we have those beautiful, those beautiful, those beautiful blue skies and golden sunshine. Non dico all along the way perché ormai praticamente qua già sono le 4, quindi bene così, lo abbiamo, li abbiamo. Dopo 2, 4, 5, 3 giorni, 3, 4 giorni di pioggia, pensavo che anche oggi fosse così, invece no Bene, speriamo di continuare così anche domani. Per cui, say this. So, from the mythical window with the colored curtain, sublime oggi nulla da dire. And it's uh, green roller shooter behind me on the top, not visible, in fact, in the shot. And finally, from a mythical keyboard Yamaha DG640 IPG IPG 625 Eva, a great day, molto people, for the channel reports, un saluto davvero a tutti. Uh, spero che avete fatto anche uh, You Had a Great Breakfast, io purtroppo già l'ho fatta, e quindi che il vostro stomaco, oppure che non state ancora facendo, ma che il vostro stomaco brontoli e che avete molta fame, sì, ci vediamo quindi al video Tuz, nel caso lo faccio, o domani.